ايه والله جيت رجعت Hey, هيا يا هلا المهلي ما يولي يا هلا والله بالشيخ فؤاد المهلي ما يولي الله يحييه في داره وفي بيته الله يسلمك شوف حظك يعني نزلوك عنه كان نزلت اثنين يعني لا اه لو اخذت بيو دمج هلا هلا هلا يا مرحبا في عندي عالم زاد ما بهذا ما بصير ما بلعب في واحد يمكن على اليسار آه, آه، واحد يا مرحبا بك والله هلا مرحبا مرحبا هلا هلا بخير مرحبا هلا هلا هلا فاهم فاهم لاج هذا عطل علينا فوت طلع انا بالسيارة عند البيت ايه هاي مو بالكراج

Be back. Watch out! Watch out! Oh, nice. nice. اعلم لو الجروب بلا لا تمام خير والله الحقوني إيه، عندي عندي عندي عندي شوف السيارة هاي حلو هاي الفقر عند الدرج أول الدرج نط نط هلا هلا مرحبا مرحبا هلا هلا بخير آه. يا مرحبا هلا هلا ماشي هنا بس بس مرحبا بكم تفضلوا تفضلوا حياكم حيهم حيهم حيا ايوه ودوم اقعدوا القهوه ايش فين فين القهوه؟ اعطونا القهوه الشيخ فؤاد يقول اعطونا القهوه صب القهوه للضيوف عشت انت ايش فخذك؟ وش قلت يا شيخ؟ طيب والناس الثانية اطلب في ناس وراء يا شيخ فؤاد اي جهز عمرك في جماعة جايين قم قم قم سلم عليك هذا مقابل اقول لك ترى طفشتني ايش هو هذا؟ كل شوية فين القهوة؟ فين القهوة؟ المهلي ما يولي قوم اقعد قوم اقعد قوم اقعد ايش الكلام هذا؟ خلاص احنا بطلنا احنا احنا بطلنا انا بطلت من الكلام هذا احنا بين الربع وبين الجماعة اعقل أسوأ لعبهم على كيفك خاصني هسه تلعب عليهم هم على كيفك مقابل هذا ناخذ الامكان ندرو بالبيوت تعمل كتابي آه، على زاوية البيت enemies ahead شوف شوف شلون يطير راسي المهلي ما يوديك طعمه آه، آه، ما إيه، فين القهوة؟ الشيخ فؤاد يبي القهوة عطنا القهوة اشرب إيه، اشرب القهوة حقتك رحب رحب بضيوف المهلي المهلي ما يولي دور غيرها دور غيرها المهلي ما يولي قل لكم قل لكم المهلي حي الله يحيي الشيخ فؤاد حي أيوه. خلاص